Jadi apapun ditanyakan okay. pada ketika ini, kita yeah. ada ya. Dr. Muhammad Hafiz Mat Aneh, pengarah akademik pendidikan atau Sekolah Makmal UPSI, mm-hmm. Universiti Pendidikan Sultan Idris di talan Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Dr kerana bersama kami di Malaysia petang ini. Jadi, uh, rencamnya untuk seminggu dua ini, bagaimana dari segi pemerhatian awal Dr. terlebih dahulu uh, melihat uh, PDRP ini berlangsung? PDPR. Jadi, uh, PDR. PDPR. <laughs> PDPR. PDPR ini berlangsung. Jadi, macam mana pemerhatian Doktor terlebih dahulu? Uh, dari dalam pada masa minggu uh, dua berjalannya PDPR ni kita hmm. memang dapat uh, lihatlah uh, pelbagai reaksi sebenarnya daripada netizen daripada yeah. apa-apa daripada guru-guru uh, yang melihat kepada uh, apa ni perjalanan PDPR ni sendiri uh, dan saya rasa uh, semua pun terima masuk berkenaan dengan uh, isu PDPR ni uh, sebenarnya ianya tidak semestinya berlaku secara online yang juga real time. Sebenarnya TDPR ini juga boleh dijalankan dalam uh, bentuk uh, di luar talian. Yang maksudnya katanya uh, guru-guru sendiri boleh uh, apa ni uh, print uh, modul-modul pembelajaran kendiri dan boleh menyediakan modul-modul tersebut uh, dan menghantar modul-modul tersebut ke ke uh, kepada para para, uh, para murid lah. Yeah. Hmm. Boleh uh, doktor kalau boleh kita kita tengok overviewnya sedikit macam yang Syahmi sebut tadi generasi pandemik ini uh, dan kita risaukan bagaimana cara mereka menerima pembelajaran dan pengajaran di rumah. Jadi uh, pada doktor adakah ia berjalan dengan baik setakat pemerhatian doktor sekarang ini uh, ataupun uh, ia satu cubaan yang tidak berjaya untuk kita doktor? Okey, uh, kalau kita ikut kepada rentetan peristiwa dalam gerakan uh, PKP 1.0 uh, yang tahun, tahun lepas lah, bermula sekitar Mac tahun lepas. Mm-hmm. Guru-guru sebelum tu telah pun kita uh, menggunakan pelbagai platform digital untuk mhm. pelajaran contohnya from di Google Classroom dan Microsoft di mata pelajar yang biasa digunakan oleh oleh guru lah. Akan tetapi platform penggunaan platform ni uh, tidak bersifat 100%, uh, ah, tidak bersifat 100%. Dan guru yang saya lihat Uh, untuk menjalankan PDPC secara total dalam talian juga tidak uh, 100%. Uh-huh. Mhm. Kebanyakan guru pada waktu ketika itu, guru-guru melaksanakan PDPC secara flip classroom ataupun pe- pembelajaran berbalik. Dan hmm. semasa bermulanya perintah kawalan pergerakan, pihak, uh, banyak pihak contohnya uh, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Amerika Syarikat Idris dan juga lain-lain agensi seperti EDD telah pun menjalankan pelbagai uh, jenis webinar dalam talian bagi menyokong transisi uh, tersebut. Dan mm-hmm. fikir ini lebih kepada meliputi uh, memperkenalkan pelantar-pelantar lain yang boleh membantu tugas-tugas guru dalam menyediakan uh, apa ni, peran pengajaran yang sesuai untuk pelajar. Dan mm-hmm. dalam pada masa yang sama juga isu-isu logistik mula timbul. Mm-hmm. Uh, seperti keberadaan uh, internet, mm-hmm. peranti yang tak cukup pula dan juga komitmen ibu bapa juga. Ah, memang kita pun sedia maklum ada waktu yang uh, apa ni Uh, komen mereka hmm. terpaksa bekerja lebih lagi untuk uh, memastikan pendidikan anak mereka berjalan berjalan dengan lancar dan sebagainya dan uh, daripada itu kita lihat juga KBM telah mengeluarkan modul panduan PCR ni yeah. uh, ya. dan macam saya yang saya, uh, saya maklumkan tadi uh-huh. Mhm. PCR ni tak semestinya berlaku dalam talian ini juga, ini juga boleh berlaku di luar talian ataupun okay. apa yang mereka panggil offsite uh, uh-huh. offsite ni kalau uh, eh, fikir khas contohnya memerlukan satu pusat khas untuk menjalankan aktiviti uh, pembelajaran tersebut dan okay. saya rasa setakat ini PDPR berlangsung uh, secara apa orang kata tu uh, smooth lah dan uh, kita tak boleh nak kata 100% smooth ada juga uh, isu-isu logistiknya uh, yang berlaku yang boleh menyebabkan Ah, proses itu dinamik uh, pembelajaran itu uh, sedikit terganggu. Hmm. Okey. Jadi dalam kita memberikan fokus ya di tangan saya ada manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan digariskan sini ibu bapa perlu ada sebenarnya Oh sorry naik modul ini di mana dijelaskan di sini kalau online berapa minit berapa jam perlu prasekolah hanya satu jam je uh, berada di skrin uh, di sekolah rendah. Namun begitu uh, fokusnya sekarang uh, doktor ya banyak ibu bapa memberikan perhatian kepada anak-anak mereka yang uh, baru pertama kali ke prasekolah dan kerisauan juga tentang penguasaan 3M di kalangan murid-murid itu sendiri. Jadi dua perkara ini, apa pemerhatian perkongsian yang boleh diberikan oleh doktor? Uh, pada pemerhatian saya lah uh, dari segi uh, penguasaan uh, 3M ini dalam kalangan murid-murid uh, especially murid-murid sekolah rendah memang akan terkesan lah okay. kami di Universiti Universiti Inggeris ini mempunyai tarikan sendiri di bawah NCDRC National Child Research and Development Center kita boleh lihat sebenarnya impak pembelajaran semasa pandemik COVID-19 ni. Pembelajaran uh, kita tak dapat nak jalankan seperti biasa dan penggiliran kedatangan murid ke tadi kah perlu dilaksanakan hmm. untuk merendahkan kemungkinan kita So, itu sedikit sebanyak uh, mengganggu pada proses pembelajaran yang telah dirancang awal oleh guru-guru. Dan tapi itu kalau kita ikutkan uh, untuk tahun lepas tapi tahun ini uh, disebabkan guru-guru uh, dapat uh, melihat uh, bahawa PT, eh, PTPR eh, ini akan berlangsung lagi. Jadi apa yang telah berlaku pada kebiasaannya sekolah-sekolah eh, pada awal tahun mereka akan mm-hmm. membuat persediaan untuk keseluruhan satu tahun. Right. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya guru-guru ini sudah pun bersedia sebenarnya mm-hmm. uh, ah, right. untuk menghadapi PDPR lagi sekali. Ah, okay. cuma isu-isu yang yang yang uh, bangkit adalah isu-isu seperti logistik macam itulah. Uh. Ah. Baik, baik. Okey, baik. Terima kasih doktor uh, kerana memberikan kita input orang walaupun pendek ringkas tapi kita dapat juga uh, ah, gisnya maksudnya mungkin kita perlu berjuang juga dari segi yeah. PDPR ni supaya dapat dijayakan dengan baik. Inilah nasib generasi pandemik dan juga kita ibu bapa mereka yang perlu menyokong mereka supaya mereka juga dapat menerima uh, pembelajaran seperti mana yang kita terima walaupun dalam cabaran masa sekarang. Uh-huh. Kita harus berakhir di sini. Ya, yeah, yeah? MPI berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jadi sekian saja daripada saya, Syuhaimi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Wan Syahrinah, jumpa lagi.